Doch mich am Morgen finstere Nächte, mit fast Verzweiflung, alter Schrott, mit fast Verzweiflung, Schrott, mit fast Verzweiflung, alter Schrott. Und ring kein ring kein Strahl, dringt es nahe durch diese Nächte. Er spielt in der splinter Schicksal.